Ni publikokoa naiz, sortu nahi duzun eskola. Urbila. Teknologikoa eta ikertzailea. Bikaina eta erabatekoa. Ele anitza. Inklusiboa eta anitza. Eraldatzailea. Ni publikokoa naiz. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.